Vediamo se ne porta Mi di renta e della tossera e porta. Durante tempo se reporta. Ito mo yun, no? Ruby. Kiko? Ruby, contigo só não para claro, não trapa um pia mais em lugar aqui, entende? entendendo? Tu quer que ela abra um banda para cá na casa, para casa, busca membro para a religião, em vez de ajuda a sua mesa. <laughs> Ué, de mata tá bom que tu se sensível, sabe, né? E assim não me tá evitar, ele reclama na cara bem da minha cabeça aqui. Se no significa que não tem mais botar bem acima de boquê, é se assim, é? Sim, não significa tampouco como digo é suportar bom. Mami, tá espera. Se não significa que eu também vou estar bem aqui dentro. Mas não significa tampouco como não pode ter liberdade sobre o que é meu lugar. Você aqui cosita? Comigo cubano, também vai waia com waia. Então, eu não falki na que também queda se assim, hilabo. Tá entende? A tua maneira me constatar algo, não? Podia não conta Não pôr, Rony, não pôr, não pôr. Não pôr, Kiko. Miguel Menesami, onde é Tione? Você aqui corubi? Não. Que regra também vira ouro, não? Você sair trabalho bem tem em Monte Cristo aqui. Para compreender? A dona bem casa para sair bem com pretexto que tinha comprar comida. Se tá querendo ter aqui para comer dia, você passa a comprar, então bem comer aqui na Anang. Você tem que para gasolina. Não pôr, Ani, não pôr, não pôr, não pôr. Botono, Rubi, botono. Tem lembra que a dona bem com nenhum pretexto quando tu sai de uma nuvem de leve tampouco. A mim que botar divertir com ele dominou maneira sempre. Oni, mas ma pediu bimbi para a mim? A ah, pessoa tá parceiro não, que bota bimbi com o amber. Bota lubi daí coisa, Oni. Oni, bota seguir pomba, bota dia coisa que sai na clara, Oni. Então, porque sabe que você que sai na clara, bota escapar mim? E ora não tem nada para estrobar mim. Ai, não pôr, Oni, não pôr, não pôr, não pôr. Tipo, que me quer descoralhar de não pôr, então? Porque me bimbi base a mim. Não, não escuta. Fui Diego cara lá, cara, foi Jack, não. Mino, quem que me culpa que nenhum é mais aqui dentro? E mino, que compromete me mesmo com nenhum homem mais tampouco, Oni. Então, que mexe é potreto que é tu vai pôr aqui banda? Então, tem lema aqui. Quanto tipo, não tem é que mulher que dentro, não que mende, como tá bem bem dopo aqui na maneta casi biasa aqui tá tampouco, batende? Eu sou um da bula waia é bem dopo, então vai tá me mesmo. Não pôr, Oni, não pôr, não pôr, Oni. Se pôr, Rubi, se pôr. Rubi, compreende-me? Wat, mi está também cocina De vez en cuando no me da limpia casa, la la bobo paia não. encuentro encuentro con bem com nenhum cria para papaya aquí tampoco. ¿me batende? Mas después la mente paña también la mente otra cosa. Entonces, se mi se constata es cosa y no, mi papira roupa loco, Rubi. ¿Va a me Me entiendes? Sí, Anny. Corda, babes así. Compreensi. Bom, comprender, como no pero no como aceptar. ¿A ah, tu estás aquí hora para aceptar tanto? Tá como que minha tá me condenando? Ali, o que que eu passava? paia na ia usi ta basta so mita lage. Ta bo paia na anta den candela e fona. Ma que que tu bola de xuxi com taia daqui, mano E pero pa que motivo? O motivo que me para para com a na waia. Não. Olha se cabeça não tá bom. Não. Ei, tá olhando com os cabeças não tá bom. Só por aqui me sujeira pra caminho dele. Tá, olha. Como? Candela e Fona. Muita ganha, Carla. Ai, ai, na verdade, consegui. Até tá pensando, Luca. Ei, uma olhada. Até você tintirinti aqui foi contra a polícia. Se não pode imaginar na mesma, é mesmo por aqui me sujar para caminhar. Ei, ai, eu tenho seguro que tá bom, pai, naquela aqui, mano. Oh, Luca um caminho, bem casa, fui trabalho, me topo um candê na riba caminho. tem que casa, direita banha, vou me banha, me tem saliba aí de câmara, aí a minha caixa, blô, blô, baixi, agora me dá pum treino onde me banha, não tá, tá, sabe, <laughs> não tá aqui, mas tem candê ali fogo. Ando, ando, uma inocente mundo que tu é outro mirone, sabe, fo? Reclamando quem por aqui, mas sushi, riba caminho, anto agora o resultado é mesmo? Não, agora que se tu busca um mundo com homem, esse nome se liga aqui. Tende e koski louco. Ah, tá. Ata. viu, biwa, biwa, biwa. assim. Quem toma que muito não é ori. Am que tu kitu ma emulas termas di waktu you ngira dia pela kaisera ayah no bilang. Ah, que bem, a você tem compreensão bem. E caso aqui também só mais grave, não? Porque a aquela bula vai ulanda, guli vai botar webo. Chama que vai. O ali botar me dei. Como cara me entra isso sina? Ah, não. Ela que matou sua pai não. Cara, que motivo? O motivo não dá para beber boada não, ai. Ah, sim um bonku oni no gusto para de companhia de aí, pero rubi si do tem non de reaci rubi ma te lo sono berati e poi che ne outro, verdade. Com outro, com o golpe não é tá sempre e mi engani sano ta quem te sungo ta bisere no comida pape coada na waia bosa ta quem pode me ser verdade sim mas tu ainda tá passeio aí verdade É não assim, se tu não tem traço não é isso aqui vaque, vaque, vaque. wakil. Wakil assim como si fuera inusatikan dia lepo. Eh, me tenés que hacer muy eso. Ali pagatino, ¿no? Porque tú comete erro. Mas Então, se esse pensa por mim que cometeu um erro, isso que tá quieto, não. Nem foda tem tempo. Ali, eu tenho vergonha ora, não? Tem na conta, não? Que tu com o bibar com esse que tá. Como vou lá que seria assim, assim, na sua? Como que me sua? Ei for papia não, se lá que coisa que vira mais grande. Mas também reza no de Deus não para bater coisa aqui. No nome de Tata e de Yu, Espírito Santo, Deus Tata me está pedindo para iluminar ônibus ali, para não me de cometer mais chocheria. E mas você era bobo cabo? Hã? Me sabe mesmo que me chama aqui? Um tá caso para caso de um canto desse evangelho? Ba concha, concha, não tem aqui. Me sabe para convencer quem para dentro da religião? Ei, abo não não está seca bo mabim. Tem a boa opinião pabo. Ani kushete pastor não não pode longa de saca lo Basta jornal. Demo ei. Agora que não tá ora. Además Rubi, eu não posso tratar assim na como é que pode compartilhar com ele. Ah não. Onde mesa bate baita de pastor com se querendo missa? Tá aqui botar meta pabia. Ei, abo, você não está compreendendo nada dia Deus não estava da parte no compreendimento não estava da papel para qualquer atraso não de qualquer mulher novidade uma bom paquete de compreendimento Wa amita não o que tá bom posso reconciliar espécie que posso saber tem basta aí abiba outro yes sim sim você quer na busca reconciliação aqui Luca me boa vou não que para de ali com oni você está com ali daqui ou oni dele de tem não tem que ele pior coifo tem Rubi vamos a aqui para pagar a nela aí. Tá polícia botar. Então, outro colega lá, eu vou por e dar esse. Eh, Entende? Tu tem não, finha, ali um carção, uma camisa, você sabe que não sou, tem filma a hora. Passou de luz de acrato ei não? É da que passa de crime, sabe que não tá. Agora tá um mano. Lugar. Ei, me tá querendo, me tá buta oni no drum, me no babasto rato. Só o cita demais. Mas tu sei me que ele tá ali. Itakian, ki masushi ni baka minding po kasi ni. Akin. Ika não bahay mim paminding tá tigo. Buto drama. Kaya po na sa... Ой, Шимас подошел на кава ку, алло регресанс. Ира друг талика сию. Я пинку би бэк я tá Mada Turquia não tem dúvida de no telefone. Nada ainda. Você ainda pensa, não? Se uma lá conseguir, não bem mais espécie logo com base dele. Absoluto. Ele tem aqui. Sua mama tá na minha banda. E é, tá pensando não para logo com base com seu? Como laga? Ele que sua mama tá gabando Turquia não como um palo de moe. Sua mama tá vista por fim ali em moe, não para poder sua cabeça na pariu. Daqui a mama tá contando, não tá marcha. Dole cabeça tá do né? Hum. Hum. É, homem, outro coisa. Então, David bu turna bom leku mai rubi promet kuma mati gua esa ekosi. Fei jadi ya, tawar numa. Elu ke bopa lagi nih. Mereka anak kita yang kami kos mama shabung de outro. Papa, ah, bono mesa reda riba mini. Eh, você quanto problema lo vai ter não se alimentar essa? Eh, eu homem que tu vai tocar com ele. é só um que cunanteu, estou com o domínio várias vezes junto com o mês. Então tu pombo com o mês morrer, anto pacou em um vizinha. Hum, e por imaginar o que eu sei. Nunca vou bobagem assim para ocupar a cabeça. Então, você é muito bom, não? Então, por motivo, eu pedi de Rubio, Clara, e não, é muito bom. Ha, eu pedi turno bolsa só aqui Rubio, é uma Clara Beck. O aqui não está bom motivo, a trobe, na vida, da tá bem quebra. Ami, e que falta Ami tem? Mira que é muito chote, não? Tá bem preto, bem Beck. Mira que, é, também tá sabe. Clara que está é, ali com o pai na sua curva. Atau perempuan ku ali ku rubi regresa back e também com outro um umpanya na sukur tá aqui que kisi mesmo. Kira sa bisa com motor ngomber no. Não eu. Kono kiko. Kono kiko Luca. Mari kita me kopi sabu. Clara aqui não, é sentar-se no chacoso. Se essa bomba começar a subir eu. Não, então amiga, você tá? Pero ano busano. Como você sentiu com o som? Anto pa colmo. Ei, mira aqui, amiga Kiko. Amiga, vizinha. Amiga tá pra camuflar a costa. Mira que te ambar me timester para ajudar-me com minha necessidade na you. Necessidade que ko oni? Atapo ko ali ka ba? Ei, ali po ajudar-me com tudo que me timester. Además, ali também da jojora minha ya. Entende oni? O tingo vivo não conforme de lo que botim. Ei, bueno, bastante ambicionado. A mim não a pedir Ruby para buscar-me como mãe. A ver, o que tenho guanta, o que tenho guanta. Ei, a mim aqui não? Uau, bocubi. Basta tem, etanha. Anne! Ei, a Ah, então aqui. Também aqui. Drenta, Drenta, mitei! Mitei, mitei! Uhum. Pai, vai vir bem to. Então. Mira aqui. Bom, tá tem nada de aqui. Passa que eu amarei aqui da mesma um gosto. Oi, já. Ah, tá. Eita, que nasce fefelo e a mami, a mami. Estranho. Tão estranho. Assim não tá. Se passou a Rubi, sabe, sabe outra coisa que tu assina. cocina. Kutabata que a meia, meia orelha para dizer acabou. Quando é noite, bota drume aí, na médico, pichimento de cama, etc, etc. <laughs> Ai, não, imaginava. Rubi tem coragem. Tá, este sono, o tabisami, comida, parece de um sonho, anto comida tentela com micos de tenta. Pedi-me lego mãe, bem casbé, mas uma informação su kishi kishi. Assim, eu sabisamo? Assim nem. Ei, é todo momento unda com é portar o seu mente dá arriba a mim e daí anda a qualquer banho para é orinar orinar faroa orinar pichi Não contra mim sim está hel branco of creme ai ai ei para que como tu me assim não tá tá um coma ele pedaio que me é ele fez missando não firme aí um posição massal anda seguir é pastor é pastor tá aí um tá inteligente que me la cae como inteligência então <laughs> malamente ou se bota seguir pastor não tá aqui para bem assim se carubi ah porta trove tá me inteligente é que broma com ele tem um senhora com posição alto de uma organização